wow manka demba borita ah, fa manka demba borita demba man bori fafa daji fafa laki san sama dada ke so banta mun ko banta ka bunyan tol de borla kenna kelmandiya dun kuma saya bade baliya ter fureje kiriba kelo mandiya banana شنو القلال وكلين كمبو من غني كلنا كيلو لا جوياتا وباسل ما كيلو دول تابا لا مهم ميك كلا كون دول نكما سالم بالي بالياتي فريجي كيربا كيلو منديا ni man terem ko ni man dar ni man ko ni dalla ni man afali man la lora ma ro moy bang bangali fode kur son ko ni son ko sane duñu mor sane ni tamba sara man lambe bala min dem badi o ko ci loy mo ja wal jama do la suwana rasimo bakaburo sinna ko masimo ba sare nam mangani kelanya kero le jawyata majo kedo kabo Thank you. Wow, wow, wow, wow. Ah, ah more be amazing right now. Mol, mol, mol. I can't tell you fans are so called The golden voice you have is just so amazing. But I'm not going to interview you. Também aí um olhar. Sudukun, sudukun, sudukun ñaabota kumbu feele baanin faadu waale jaabitaama sudukun a toñaala sutoo kunoɗo sudukun ala kanan faa jawla luŋola nin ala ye faa jawla luŋola jawu saafole ngan na wulo faa soloye sabari a duniya jontande duniyaati alimaji musuman saman siya barakan da ta banno la duniya darame darame kanji santan foro adiyate nala adiyate fala jonta kuyalela musiyate lambe atinyala musukuri alam masiboti ala yetanke wala darame kanji santan furo kabirin sai umar futal benta ay mori nyinin kamune mone oti men mu kay mone oti akwai wele kibar mo kan gar kunda musole ya wulu man zake ba kar be kan gar kunda musole ya wulu woto musiyade mone eti fatmata darame darame kan di sandam foro ala balla sojo ngo ñanin tun ala sola balla fana mu ñanin tun di isalamu aleyka in sonanin jaw sola do kumata sudukun sudukun kumbu sorale nyabota kumbu fede banin fadu wale jabita masudukun ito nyanda sudukun wayya wayye solole ke ga wajana dimma solole soloi sabari soloi sabari subo com o sudukun kumbu sorale nyabola kumbu fele banin faduwale jabi tama sudukun ido nyala sudo bena kelu kuma bena folu musu bena kedin bena fa jeli be na fadu fa be mbat fal ma kure jarani sudu kum kum sora nyel yela sala kun bari fal ma masal allah moy dal qur'an o kono bang kullu nafsin zaikatul mauti ni la ma ni la ma fa be ti saya kuna kuna nene innal mauti ko saya ya ti kumbata tan saya bina jomay mo ne le kono ni dunya ko ni jantande dunya ti anin fuse bola ke sola ni bang ko kon kon ana jama kulo si dang dan ma. dil kamu ngana tan na kela ngana tan ngana su man dia ko ku ke dil kamu ngana tan na kela ngana tan ngana su man dia ko ku ke bi man dunia da bi ban dunia bana. banna kungo ma fa fe do ma fa min do ma fa musuku ma fa malo yo mal llama, aporta fonyo la aporta bilo ma be bangu wala fulote ma bamba buja ma bangu Wow, wow. kuran bisa nyamate nelau kuran kuran bisa nyamate nelau hadde manyol beja fatmata darame ala darame musuma dem Ibrahim tra Ibrahim chamo chambala darame kanji santam foro jal keɓaya tamin to kam mbiye tami wodi yatela jaman janimo man fiyela mbe duwale siti kani mbe cikana simale tamu duniyati matin kone do fo jalilla tatale iko keɓa dindin tamo keɓa jawba dindin keɓan tamo fanan dindin jawba wotulaɓe jal keɓaba jalkebani wularat mennala bernala bernala bik mennala bik wajar sumanje kenaze yo yama kon de do fon de do malal de do fon wajar sumanje kenaze yo yama kon Wow, wow. ah digalla digalla digalla bari yemme soto de ay mala ni munen nata de bari ni darajo nata de parce que ite dun tara drong mo be ni sembo dun ta bari masala my heart is heavy because um, nyabe a young person la abenyen kudi mala ay um, danaka ngafu nyamen dal all the time ning ah uh, albe message of fintindula I can message you to me along koni me I fell la moya wrong isi phone fa wole be caring thing jali dindi merang lam nyinti um but uh, like uh, alhamdulillah rabbi alamin um nimme lafta ka join the room connect kan pula dung jali keba anala dinu e kacha modu lu nyinin karo na jumala ni ikoti ah uh,